身穿着太空，同时的身份地位，升降在太空，在太空遇上我睡，红线是我的风水，白人是我的身位，站在 Highland Bay，my favorite is Highland Way。 守墓卫在岗位，拿着防风的装备，二圈多着防备，一见绑匪就狂吠。兄弟 way，要买得上买贵，风车的唇膏满香配，表情特别明白的香水。哎呜，路虎为我开路，去 party 喝到吐，胡完刀在波人七三七三百六十五度，高级点就风格再一针，全世界玩一遍 h o l l o w e e n day start to begin。 吸了一半的红地毯，身价已超过了千亿万，西弗尔得了起闯，你们能买我一半？深圳的彩虹，红日里升 red，升进了太空，在太空遇上我帅，红色是我的风雪，飞人是我的神威，站在 h a l l e l a h my favorite is h i l a e l u j hold up，还獭配啥子树？声音看没掉好几亩，呢，刚要睡着看好几树，呢，跟你妈他们笑也哭。眼睛就布满了红，心神经也打小要痛，十几个年龄，运气在致命，早晚就开个公司。呀呀呀，看我开了金的口，安静听着我，兄弟拼的走，研发新的我，爹爸听着我，自己拼的我，那不服听着盯着，Wu，这也就是新的我，那上段的战争你怎么拼得过？Wu，新的部队，全新的不会，全美的不醉。 说那何时那记者在输醉，在背上刻了的名字，但他要多的我那个猴子，不服的真没要收拾。I'm a boss king，与生俱来的优势。身穿着彩虹，红色的 Seventy Red，身站在太空，在太空又向我炫。红色是我的方块，白的是我的身位，站在 Halle b e r y My favorite is Halle b e r y 人拿猎炮，嘴里流着鲜红血液，凶狠的手段把虚无连地段歼灭。试图反抗，只能被凌虐，狐假虎威系列出生于季切。You know me，这条道路上不断超车速度像只猎豹，两百米外的交通灯从绿色照出红色。c a n t s t o p me now，So how？长路漫漫，路灯。 沿途高挂的灯笼红得和灿烂，喧嚣的鞭炮，这时代注定由我来笑傲。横空出世，满昆仑，俯瞰灯红酒绿的三里屯，这只假脚早已料到，脾气不要那么暴躁，跟不上的技术把你激怒，已经气数，只能看出我的背影，战战与你跳。